话说，在泰坦之战胜利后，众神聚集在奥林匹斯山，正在举办一场盛大的宴会。席间，众神提议让擅长音乐的牧羊神潘恩为大家演奏一曲排箫。动人的音乐在天地间回荡，也惊动了万妖之父泰丰。泰丰是大地之母盖亚所生的怪物，他有着一百颗喷着火焰的龙头。在泰坦神被宙斯关进地狱之后。 盖亚认为宙斯对泰坦的惩罚太过于严厉，于是他将泰丰放了出来，让他对奥林匹斯众神进行惩罚。循着乐曲的声音闯进宴会，众神都吓得变成各种动物，四处逃窜。只有宙斯举起手中的雷电，与泰丰展开一场大战。混乱中，爱神维纳斯与儿子丘比特走散，他慌乱地四处寻找爱子，最后在宴会的桌子下面找到了瑟瑟发抖的丘比特。为了不再和儿子走散，他用一条丝带将自己和儿子的脚绑在一起，然后变成两条鱼跳进河流。 逃离了宴会。后来，这两条鱼的形象被宙斯升到了天上，变成了双鱼座。双鱼座富有童真，多愁善感，对一切有着浪漫的想象，同时也因为不够实际，脱离现实，也很容易让他们缺乏面对现实的勇气。